WILD Todo lo que tengo lo pierdo dinero. Tengo tu bicho en la cama en cueros. La cuenta en el banco está lleno de cero. Nunca como preso porque soy el primero. Siempre la clavo en el agujero. I, don't get home.